aí no canal, vamos que vamos. Não deu não, Ipa, vamos que vamos, Arraial. Olha só aqui, linguiça calabresa defumada, né? Linguiça normal, bacon, cebola, pimentão e farinha. Farinha do Pará. uma farofinha, gente. Olha só, gente, tô usando aqui toda a minha coragem só pra você lá no canal dar um like, hein? Ele vai voltar, gente. Prontinho aí, ó. Tirei o fogo, ó. ぱいいるかな